كانش حل لمشاكلي او مشاكلك هتفضل زي ما انت تضحك تقعد شكلك الدنيا كانت ناقصه طيبين فقالت هاتلك وانا خلاص ما عدتش اقدر اكمل لوحدي اهلك محدش كان لي جنه كله كان جهنم حضنك كان لي منجم انا بس عاوز استفهم مشيتي ليه مش على القرب تعهبنا واتفقنا ولا كانت عقود كدابه وتين وبلا ومش هنعيد ونزيد حبيتها بس كان نصيب قلت لها عاوزك جنبي قالت لي لا هبعد واسيب قلبي يقول لي ما تسيبهاش عقلي يقول لي بلاش تخيب ما تقربش وما توعدنيش بحاجه ما انا عارف انك هتغيب تسلمي لي يا مصر شوارعك وسختني ياما ما عادش فريق معايا حد لو هتمشي بالسلامه وبالامانه الدنيا مش حبانا مدغدغانا مش حلانه خلتنا نعيشها في وسط الوف جعانه ما كانش حد قرب لي مني غيرك يا امي صدقيني ما حسيتش بالامان غير لما تضمي ابي عليا طولي وادعيلي وما تنسنيش بكره هنجح ارفع راسك يا رب عني ما تغبيش اتأذيت منهم لاجل اني كنت بحبهم ما تلومنيش انا لا اروح لهم واقول لهم قول لهم ان لولاهم كان زماني بضحك قول لهم ان الدنيا مبهدلاني انا شاب بس متدغدغ الحب ما كانش حل المشاكل او مشاكلك هتفضل زي ما انت تضحك تقط شكلك الدنيا كانت ناقصه طيبين فقالت هاكلك وانا خلاص ما عدتش اقدر اكمل لوحدي ههلك يابا الدنيا اطمى ظهري خليك جنبي دقيلة شرفك اوعى في يوم تتخلى عني هغني ولو انت بس اللي جنبي اكيد هكون متهني ابسط يا عم الحزن سابك وجي ارتاح في قلبي ومين كان جنبي اللي جنبي مزيكا حزينه كانت من جوه وسخه ومن بره جميله زي الزينه وانا ما كنتش الامير اللي هي حلمت بيه ما كانش معايا الوفايت ما كنتش ليها زي البيه وليه يا حزني سبت الكل وما لقيتش غيري خلوني ساكت هتيه شري وهديكم كل خيري ما اتغيرتيش اكيد مش انت اللي حلمت بيها اكيد الدنيا الدنيا هي اللي فرقتنا لما سمعت انت مش ليها واناديها واقول لها حضنك كان لي دفى لما مشيت فهمت انك زي صحابي ما تفهميش معنى الوفا الفرح اتخفى الحزن كان لقلبي طلسم وانا حاربت جيش بطولي مع اني اصلا متلصم اتاذيت منهم لاجل اني كنت بحبهم ما تكتمنيش انا لا روح لهم وقول لهم قول لهم اني لولاهم كان زماني بضحك قول لهم ان الدنيا مبهدلاني انا شاب بس متدغدغ الحب ما كانش حل المشاكل او مشاكلك شكلك هتفضل زي ما انت تضحك تقط شكلك الدنيا كانت ناقصه طيبين فقالت هاكلك وانا خلاص ما قطش اقدر اكمل لوحدي اهلك كانش حل لمشاكلي او مشاكلك هتفضل زي ما انت تضحك تقعد شكلك الدنيا كانت ناقصه طيبين فقالت هاتلك وانا خلاص ما عدتش اقدر اكمل لوحدي اهلك